सत श्रीकाल to everyone Aman this side your yoga and fitness trainer hope you all are doing great तो चलो अब आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो do subscribe my channel now and press that bell icon so that you will get notification for upcoming videos मैं डेली ही इस चैनल पे फिटनेस से रिलेटेड स्टफ आती रहती हूँ जो तो अगर आपको अच्छे लगे तो do subscribe it now so now ना स्टार्ट टूडेज वीडियो आज हम लोग सर्वाइकल को कवर करने वाले कि सर्वाइकल जब भी आपको सर्वाइकल का इशू हो जाता है उसका मेन रीज़न रॉन्ग पोस्चर या फिर कोई इंजरी हो रखी हो उसकी वजह से सर्वाइकल नाव में इशू हो जाता है या फिर रॉन्ग रॉन्ग पोस्चर आपने किसी एक्सरसाइज एक्सरसाइज करते टाइम आपका रॉन्ग पोस्चर है या फिर नॉर्मली जब लोग 24 घंटे ऐसे मोबाइल चलाते हैं उसकी वजह से भी यहाँ पे स्ट्रेन पड़ जाता है जिसकी वजह से सर्वाइकल का इशू हो जाता है वो भी एक रीज़न हो सकता है एक चीज़ मैं पहले बोल देती हूँ वो ध्यान देना अगर आपको डिस्क का डिस्क का इशू है और डॉक्टर ने आपको फॉरवर्ड पेंडिंग देने से मना किया है तो आप इसको नहीं करोगे तो करने से पहले ध्यान आपको खुद को ऑब्जर्व करना है कि क्या आपके लिए ये सही है या नहीं है लेकिन अगर आप आ, सिर्फ अगर लेकिन अगर आपको डिस्क का इशू नहीं है और आप then you can try this stretching and you will definitely feel result करते टाइम भी आपको फील अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा ये इतनी इफेक्टिव स्ट्रेचिंग है और ये वॉल योगा में आता है so now the start stretching करते हैं वॉल के साथ में सबसे पहले come over your toe come over your knee knee पे आना है और आपको शोल्डर लेवल पे हाथों को स्ट्रेट करना है सबसे पहले now breathe in in this position breathe out get back take a hip down and feel the stretching you feel the stretching breathe in breathe out five times do five breathing in this position then come up again breathe in go down take a hip back in this position you'll feel stretching on your neck shoulder and lower back now do five deep breathing in this position now come up and relax तो so, अगर इस चैनल की एक खासियत ये है कि हम मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बताती हूँ बहुत सिंपल सी टेक्निक होती है बहुत सिंपल सा सोल्यूशन होता है तो अगर आप इस सिंपल सी स्ट्रेचिंग भी कर लेते हो तो आपको करते करते ही रिलीफ फील होने वाला है I am having four year of experience in this field और इससे हमने बहुत सारे लाइक like, बहुत सारे लोगों के सर्वाइकल का इशू ठीक हुआ है so that's why I am here you can try it freely but आपको ध्यान देना है कि अगर आपको इशू है तो first consult with your doctor अगर वो आपको अलो करते हैं तो यू कैन डू इट और ध्यान रखना है कि आपके हाथ शोल्डर लेवल पे हो और जब नीचे जा रहे हो तो आपके बैक में कर्व बनना चाहिए दैट वन और ये सिंपल सा स्ट्रेच है अगर आप इसी को करोगे तो आपको डेफिनेटली बेटर फील होने वाला है so that's all for to this video तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notification for upcoming videos. Let me know in the comment section कि मेरे को next video कौन से topic पे बनानी चाहिए. You can follow me on Instagram amandeep dot rajput dot seventy five. आपको इसका लिंक मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा you can follow me there और and guys if you want to have online training for me you can join by online classes जो कि जूम पे अवेलेबल है just just ping me in the comment section that you want to join my classes and I will get you details soon. So see you soon in the next video. Bye bye.